घमासान डॉट कॉम मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भानप्रे यूपी में बुआ यानी कि मायावती और बबुआ यानी कि अखिलेश यादव की जिस तरह से सरकार पीटी है उस पर घमासान डॉट कॉम आपको दिखाने जा रहा है हमारी एक विशेष पैरोडी जो शायद आपको हंस हंस कर लोटपोट करने पर मजबूर कर देगी तो देखिए हमारी एक खास पेशकश बुआ बुआ बबुआ बबुआ ना रहा राजनीति हमें तेरा एतबार ना रहा बुआ बुआ ना रही बबुआ बबुआ ना रहा रा एतबार ना रहा बुआ बुआ ना रही बबुआ बबुआ ना रहा राजनीति हमें तेरा एतबार ना रहा चले थे ये सोच के मिलेंगी के कारण चले थे ये सोच के मिलेंगी खूब सीटें मोदी के कारण लेकिन देखो हम भी कैसे पिटे लेकिन देखो हम भी कैसे पिटे बुआ बुआ बबुआ बबुआ ना रहा राजनीति हमें तेरा एतबार ना रहा बुआ बुआ ना रही बबुआ बबुआ ना रहा रा एतबार ना रहा राजनीति की राहों पर जख्म ऐसे मिल गए बबुआ तेरे कारण बुआ तेरी डूब गई बबुआ तेरे कारण बुआ तेरी डूब गई बुआ बुआ ना रही बबुआ बबुआ ना रहा कर दिया है बुआ ने अब तो बबुआ को बाए बाए कर दिया है बुआ ने अब तो बबुआ को बाए बाए आपको करना है अब तो जीवन भर हाय हाय बुआ को करना है अब तो जीवन भर हाय हाय बुआ बुआ ना रही बबुआ बबुआ ना रहा राजनीति हमें